3,000 miles from home, trying to say that I will. Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες και τις πατάτες. 30 days I walk down this way, singing my madness to the moon. I met a cat on a tree, and it talked to me about things we don't see. I asked it how to τις κόβουμε σε φέτες Βάζουμε τις μελιτζάνες σε νερό με αρκετό αλάτι και αφήνουμε για μία ώρα να ξεπικρίσουν. Τηγανίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες. Σε λίγο ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι Όταν ροδίσει προσθέτουμε 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά και σοτάρουμε μέχρι να χάσει τα υγρά του. Ρίχνουμε αλάτι πιπέρι. Εκατό ml σάλτσα ντομάτας. Ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ρίγανη, θυμάρι, Μπούκοβο, πάπρικα, ...150 ml νερό και αφήνουμε να βράσουν. Σε πύλινο σκεύος ή ταψί κάνουμε μία στρώση από πατάτες. Τη σκεπάζουμε με μελιτζάνες. I asked it, how do I know which is the right way to go to get me home? And it said, don't look for a reason, don't look for. απλώνουμε τον ζεστό κιμά, Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Καλύπτουμε με πατάτες so lost in life Felt like I'd never arrive My perspective was wrong If I don't know where I'm going I can't get lost This way is my home is the right way they say If you just go your way Απλώνουμε τριμμένο κίτρινο τυρί και κεφαλοτήρι. ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!